Good morning to all of you अपनी बैकग्राउंड की आवाज़ जो है वो बंद कर लीजिए आज हम डिस्कस करते हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास पेमेंट पर्याप्त नहीं होती है संपत्तियों से जो वैल्यू हमें रिलाइज होती है रिलीज होती है या अन्य किसी तरीके का कैश जो हमें रिलीज होता है वो अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने से पहले ही ख़त्म हो जाती है तो उस सिचुएशन में जब आउटसाइडर लाइब्रेटीज की पेमेंट भी पूरी ना हो उस स्थिति में हम जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं या शेयर होल्डर थे उनसे जितनी अमाउंट बकाया रहती है पेडअप कैपिटल और कार्डअप कैपिटल का जो डिफरेंस रहता है वो हम उनसे मंगवाते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है एक कैटेगरी पहली हमारी है लिस्ट ए और लिस्ट बी दूसरी हमारी है लिस्ट बी पहली लिस्ट में हमारे कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे जो एट प्रजेंट कंपनी के शेयर होल्डर हैं जो एट प्रजेंट कंपनी के शेयर होल्डर हैं और जिन्होंने अपनी शेयरों के ऊपर पार्शियली पेमेंट की है या जिनके शेयर जो हो पार्शियली पेड अप ऐसे शेयर होल्डर जो कंपनी के एट प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं और उन्होंने अपने शेयरों के ऊपर पार्शियली पेमेंट की है और उनसे हमने किसी तरह की अन्य अमाउंट नहीं मंगवाई है तो लिस्ट ए में वो व्यक्ति शामिल होंगे पहले हम उनसे मनी की डिमांड करेंगे पैसे की डिमांड करेंगे ताकि आउटसाइडर लाइब्रेरीज की पेमेंट की जा सके और फिर भी अगर आउटसाइडर लाइब्रेरीज की पेमेंट नहीं हो पाती है फिर भी अगर आउटसाइडर लाइब्रेरीज की पेमेंट नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में लिस्ट बी के जो शेयर होल्डर हैं उन शेयर होल्डर को हम पेमेंट करने के लिए बोलेंगे अब लिस्ट बी में कौन कौन से शेयर होल्डर आते हैं जो शेयर होल्डर कंपनी को लेफ्ट कर चुके हैं जो पिछले साल जो पिछले साल कंपनी के वाउंड अप होने से पहले जिन्होंने ठीक एक साल पहले अपने शेयरों का परित्याग किया है जैसे कंपनी का वाउंड अप अब हो रहा है समापन अब हो रहा है तो समापन से ठीक एक साल पहले समापन की तारीख से ठीक एक साल पहले जिन्होंने अपने शेयरों का परित्याग किया है वो शेयर होल्डर हमारे लिस्ट बी की श्रेणी में आएंगे विद इन वन ईयर की बात हो रही है ना कि एक साल पहले की ये ध्यान रखना है कि एक साल पहले वाले शेयर होल्डरों को शामिल नहीं करेंगे विद इन वन ईयर जिन्होंने अपने शेयरों को परित्याग किया है बेचान किया है उन शेयर होल्डर को लिस्ट बी में शामिल किया जाएगा और जब ए शेयर होल्डरों से पूरी अमाउंट मंगवा लेने के बाद भी आउटसाइड लाइब्रेटीज की पेमेंट नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में लिस्ट बी के शेयर होल्डरों से पेमेंट मंगवाई जाती है और अल्टीमेटली आउटसाइड लाइब्रेटीज की पेमेंट की जाती है और फिर भी अगर कोई पेमेंट रह जाती है तो कंपनी इंसॉल्वेंट कहलाएगी वो हमारा डिफिशियट कहलाएगा एक तरीके से हम एक सरप्लस एंड डिफिशियट अकाउंट तैयार करेंगे उसमें डिफिशियट को दर्शाया जाएगा इलिस्ट्रेशन नंबर 18 ही देखिए क्या कहता है Assam tea limited voluntary liquidation on first January 2012 because of shortage of fund certain creditors could not be paid on inquiry it was found that certain share holder and have transfer their share some time before the wind up the following were the detail अब ये कहता है कि यहाँ पे इसने सेकंड लाइन में देखिए स्पष्ट कहा है कि आ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है because of shortage of fund certain creditors could not be paid because of shortage of fund certain creditors could not be paid यहाँ की हमारा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आउटसाइड लाइब्रेरीज की पेमेंट पूरी नहीं हो पा रही है और उस कंडीशन में ये नीचे लिस्ट दी हुई है कि पांच व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने within one year within one year अपने शेयरों का परित्याग किया है एक शेयर होल्डर ए ऐसा था जिसने 1 अक्टूबर 2010 को 1200 शेयरों का परित्याग किया और उसको ए, उस टाइम उसके जो क्रेडिट ड्यू थे वो थे बारह हजार पाँच सौ रुपये के amount of creditors outstanding on the date of transfer still unpaid उस समय जो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग थे उनमें से 12,500 के आज भी आउटस्टैंडिंग हमारे पास हैं लिस्ट बी में एक मार्च 2011 को शेयरों का ट्रांसफ़र किया गया है हज़ार शेयर ट्रांसफ़र किए गए हैं और सोलह के शेयर होल्डर जो थे वो उस टाइम पे ड्यू थे सी में एक जनवरी दो एक सॉरी एक जून 2011 को शेयरों का ट्रांसफ़र किया गया 500 शेयर ट्रांसफ़र किए गए और उस समय जो क्रेडिटर थे वो छब्बीस हज़ार रुपये के आउटस्टैंडिंग थे सेम इसी तरीके से अगस्त 2011 में 400 शेयर का ट्रांसफर किया गया बत्तीस हज़ार के आउटस्टैंडिंग थे दिसंबर 2011 में 100 शेयरों का ट्रांसफर किया गया और बत्तीस हज़ार पाँच सौ के क्रेडिटर जो वो आउटस्टैंडिंग थे अब ये कहता है कि all the above all the share were of rate hundred is eighty paid up ऊपर के जो शेयर हैं वो सारे के सारे सौ रुपये का शेयर है और उनमें से अस्सी रुपये पेड अप हैं prepare statement of amount recover from any or all the above share holder ऊपर वाले शेयर होल्डरों से कितनी कितनी अमाउंट रिलीव की जाएगी कितनी कितनी अमाउंट हम रिसीव करेंगे उसका हमें एक ब्यौरा तैयार करना है और किस तरीके से अमाउंट तैयार की जाएगी उसका हमें एक तरीके से ब्यौरा तैयार करना है अब नीचे देखिए ये कहता है कि A is not a liable अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि शेयरों का ट्रांसफ़र कब किया गया कंपनी का लिक्विडेशन कब हो रहा है एक जनवरी 2012 को एक जनवरी 2012 को ट्रांस एक तरीके से लिक्विडेशन हो रहा है ठीक एक साल पहले का अगर समयावधि कैलकुलेट करें तो वो क्या बनती है एक जनवरी 2011 बनती है ठीक एक साल पहले की समयावधि हमारी कितनी बनेगी एक जनवरी 2011 अब क्योंकि ए के जो शेयर हैं वो एक जनवरी 2011 से पहले 2010 में ही ट्रांसफ़र हो लिए हैं ए के जो शेयर हैं वो कब ट्रांसफ़र हुए हैं एक अक्टूबर दो दस को ट्रांसफ़र हुए हैं जो कि एक जनवरी 2011 से पहले की अवधि है तो इसलिए जो ए जो है वो किसी भी तरह की पेमेंट के लिए लाइबल है नहीं होगा ए की से किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट नहीं मंगवाई जाएगी यही स्टेटमेंट ये इसमें कहता है कि A is not liable to pay any amount because he has transfer his share on first October 2010 that is more than one year before the date of bound of the company company wound up एक जनवरी को हो रही है 2012 को एक साल की पहले की अवधि अगर कैलकुलेट करें तो एक जनवरी 2011 एक जनवरी 2011 और एक जनवरी 2012 के बीच की जो समय अवधि है उस दौरान जो जो शेयर हमारे ट्रांसफर हुए हैं जो जो शेयर ट्रांसफर हुए हैं उनसे हम अमाउंट मंगवाएंगे अब किस तरीके से अमाउंट मंगवाएंगे देखिए ये कहता है कि एक मार्च ग्यारह को जो हमारे पास अमाउंट है सोलह हजार के क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग हैं हमारे पास कितने क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है सोलह हजार के अब हमारे पास शेयर कैपिटल कितने से ट्रांसफ़र की गई है हज़ार शेयर ट्रांसफ़र किए गए हज़ार शेयर ट्रांसफ़र करने का मतलब यह है कि बीस रुपये अगर प्रत्येक शेयर के ऊपर मंगवाएं तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी बीस शेयर बीस रुपये अगर मंगवाएं तो बीस हज़ार रुपये इससे मंगवा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कितने मंगवाने हैं ये कितनी पेमेंट करने के लिए लाइबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ सोलह हज़ार रुपये पेमेंट करने के लिए लाइबल रहेगा क्योंकि इसके टाइम में एक मार्च दो हज़ार ग्यारह को सिर्फ और सिर्फ सोलह हज़ार के क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग थे तो ये कितने की अमाउंट पे करने के लिए लाइबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ सोलह हज़ार रुपये पे करने के लिए लाइबल रहेगा आपको ये माइंड में क्लियर करके चलना है उसके बाद एक जन जून ग्यारह को सौ शेयर हमारे ट्रांसफ़र हुए हैं उस टाइम पे आउटस्टैंडिंग क्राइटर हमारे थे छब्बीस हज़ार छब्बीस हज़ार में से सोलह हज़ार की पेमेंट पहले वाले से हमने करवा ली अब बचे कितने दस हज़ार दस हज़ार में यहाँ कितने की पेमेंट हम कर सकते हैं पाँच सौ शेयरों के ऊपर बीस रुपये के हिसाब से मंगवाएं तो कितनी अमाउंट मंगवा सकते हैं पाँच दूनी दस मैक्सिमम हमारी हज़ार रुपये सॉरी दस हज़ार रुपये मैक्सिमम कितने मंगवा सकते हैं दस हज़ार रुपये मंगवा सकते हैं तो इससे दस हज़ार रुपये हम मंगवा लेंगे ताकि इसकी पेमेंट की जा सके नेक्स्ट टाइम हमारे पास अगस्त 2011 में 400 शेयर आउटस्टैंडिंग हैं या एक तरीके से ट्रांसफ़र हुए हैं और अमाउंट हमारी कितनी है छः हज़ार रुपये की है बत्तीस हज़ार महीने से छब्बीस हज़ार बत्तीस हज़ार महीने से छब्बीस हज़ार टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारी कितनी इंक्रीज हुई है छः हज़ार रुपये की अब चार हज़ार शेयरों से सॉरी चार सौ शेयरों से चार सौ शेयरों से अगर अमाउंट मंगवाई जाए तो कितनी मंगवाई जाए अमाउंट मंगवाई जाए तो कितनी मंगवाई जाए बीस रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं आठ हज़ार रुपये हम मंगवा सकते हैं आठ हज़ार मंगवा सकते हैं मंगवाने कितने हैं छः हज़ार रुपये की पेमेंट करनी है तो सिर्फ और सिर्फ छः हज़ार रुपये ही इनसे मंगवाएंगे बादी जो ज़्यादा अमाउंट है वो नहीं मंगवाएंगे उसके बाद सौ शेयर हैं आउटस्टैंडिंग ट्रांसफ़र हुए हैं बत्तीस हज़ार पाँच सौ की हमें पेमेंट करनी है इनमें से बत्तीस हज़ार की पेमेंट हम पहले कर चुके हैं बचे कितने पाँच सौ तो सौ शेयरों से केवल और केवल पाँच रुपये के हिसाब से अमाउंट मंगवाई जाएगी अब ये सारे का सारा सोल्यूशन जो है वो एक टेबल के माध्यम से देखिए यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कहता है the amount of rate sixteen thousand outstanding on first March two thousand eleven will be divided amount B C D and E in the ratio of number of share held by them. जो अमाउंट हम मंगवा सकते हैं वो हमें रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करनी है यहाँ पे देखिए पाँच हज़ार चार हज़ार और पाँच अनुपात चार दस अनुपात पाँच अनुपात चार अनुपात एक उसका रीज़न ये है कि जिस टाइम पे बी ने अपने शेयरों का ट्रांसफ़र किया जिस टाइम पे बी ने अपने शेयरों का ट्रांसफ़र किया that is on first March 2011 that is on first March 2011 उस समय सी डी और ई e भी साझेदार हैं सी डी और ई e भी उस समय शेयर होल्डर हैं तो उनसे भी अमाउंट मंगवाई जाएगी आपको ये माइंड में क्लियर करके चलना है कि जिस टाइम पे ये एग्जिस्टिंग तरीके से शेयर होल्डर हैं बी सी डी और ई e, इनसे भी हमें अमाउंट मंगवानी है तो किस रेशियो में मंगवाई जाएगी दस अनुपात पाँच अनुपात चार अनुपात एक के रेशियो में लेकिन जब सी से अमाउंट मंगवाएंगे उस समय बी अपने शेयरों का ट्रांसफ़र कर चुका है उससे कोई अमाउंट हम नहीं मंगवाएंगे अब हमें अमाउंट किससे मंगवानी है सी डी और ई e से मंगवानी है डी जब शेयरों का अपना ट्रांसफ़र करता है तो उस समय हमें जो अमाउंट मंगवानी है वो सिर्फ और सिर्फ डी और ई e से मंगवानी है अब ई e जब शेयरों का ट्रांसफ़र करेगा तो केवल और केवल ई से हमें अमाउंट मंगवानी पड़ेगी यहाँ देखिए टेबल के माध्यम से इसने कहा है स्टार्टिंग में जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी वो सोलह हज़ार रुपये की अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी हमने किस रेशियो में बांटा हज़ार पाँच सौ चार सौ और सौ क्योंकि उस समय शेयर कितने ट्रांसफर थे शेयर आउटस्टैंडिंग हमारे कितने थे इसके हज़ार ए के बी के पाँच सौ सी के चार सौ और डी के हमारे पास हैं सौ तो इस रेशियो में सोलह हज़ार के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारी कितनी बन जाएगी सोलह हज़ार को तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं छब्बीस हज़ार में से सोलह हज़ार लेस करेंगे दस हज़ार रुपये की अमाउंट बचती है दस हज़ार रुपये की अमाउंट किन में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ए ने अपने शेयरों का परित्याग कर दिया है ए अपने शेयरों को ट्रांसफर कर चुका है तो उस कंडीशन में बचे कौन बी सी और डी तो ये अमाउंट हमारी पाँच चार और एक के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी बची हुई फिर आगे बत्तीस में से छब्बीस हज़ार रुपये हम लेस करेंगे छब्बीस हज़ार की पेमेंट हो चुकी है अब नेट पेमेंट हमें कितने की करनी है छः हज़ार की सी के टाइम वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी अब बची अमाउंट कितनी 500 शेयरों की सॉरी पाँच सौ रुपये बचते हैं सौ शेयरों के ऊपर वो अमाउंट केवल और केवल ई भुगतान करेगा अब रही बात भुगतान करने की कर्म की टोटल हमारे क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट ये जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगी सोलह हज़ार दस हज़ार और हज़ार और पाँच सौ टोटल अमाउंट जोड़ोगे ये हमारी कितनी बन जाएगी बत्तीस हज़ार पाँच सौ बन जाएगी सोलह और दस छब्बीस और एक सत्ताईस हज़ार सॉरी एक मिनट अब यहाँ पे एक चीज आपको और भी देखनी है कि सी और डी से देखिए यहाँ पे हमने छः हज़ार रुपये मंगवाए हैं ये थोड़ा हाथ और मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा अब ए से देखिए हम कितनी अमाउंट मंगवा सकते हैं इन चीज़ों को एक बार छोड़ दीजिए यहाँ से ये दो चीज़ें हैं इनको एक बार छोड़ दीजिए ए से हम मैक्सिमम कितनी अमाउंट मंगवा सकते हैं ए से नहीं सॉरी बी से बी से हम मैक्सिमम कितनी अमाउंट मंगवा सकते हैं बीस रुपये के हिसाब से बीस हज़ार रुपये अमाउंट मंगवाई जा सकती है तो इससे कितने मंगवाएंगे केवल और केवल आठ हज़ार रुपये मंगवाएंगे क्योंकि पेमेंट इसके टाइम ड्यू कितनी है इसके हिस्से में कितने आते हैं सिर्फ और सिर्फ आठ हज़ार आते हैं तो आठ हज़ार आए हमने आठ हज़ार मंगवा लिए दैट शोर ए का सॉरी बी का हिसाब ख़त्म उसके बाद सी के हिस्से में आते हैं सी से हमने मंगवाने कितने हैं नौ हज़ार पेमेंट सी के टाइम ड्यू कितनी रहती है चार हज़ार प्लस पाँच हज़ार पाँच और चार है नौ हज़ार नौ हज़ार ड्यू रहते हैं मंगवाने के मंगवा कितने सकते हैं दस हज़ार नौ हज़ार इससे मंगवा लिए बी का हिसाब नक्की सॉरी सी का हिसाब नक्की डी चार सौ शेयर हैं 400 शेयरों के ऊपर अमाउंट कितनी मंगवाई जा सकती है आठ हज़ार रुपये अमाउंट मंगवाई जा सकती है लेकिन इसके हिस्से में कितने आ गए बत्तीस सौ तो एक आ गए चार हज़ार एक आ गए और अड़तालीस सौ एक आ गए इसके हिस्से में टोटल अमाउंट कितनी आई बत्तीस सौ चार हज़ार और अड़तालीस सौ तो टोटल अमाउंट इसके हिस्से में कितनी बनी चार चार आठ और तीन बारह हज़ार आठ और तीन आठ और तीन ग्यारह और एक बारह हज़ार टोटल अमाउंट बनेगी बारह हज़ार बारह हज़ार इसको पे करने थे लेकिन मैक्सिमम लाइबिलिटीज इसकी कितनी ड्यू रहती है 400 शेयरों के ऊपर 400 गुणा में बीस आठ हज़ार की लाइबिलिटी ड्यू रहती है तो मैक्सिमम इससे आठ हज़ार रुपये मंगवाएंगे बचे हुए जो चार हज़ार रुपये हैं यहाँ कितने बचे चार हज़ार बारह हज़ार माइनस है आठ हज़ार चार हज़ार रुपये बचे वो अनसफिशियंसी के रूप में दिखाए जाएंगे यहाँ पे एक के ऊपर जो इसने ये ऊपर एक का निशान लगा रखा है ये इसीलिए लगा रखा है कि इस पे की पेमेंट पूरी नहीं हो पाएगी यहाँ इसकी पेमेंट पूरी नहीं हो पाएगी इसमें से केवल और केवल आठ सौ रुपये पे हो पाएंगे चार हज़ार रुपये की पेमेंट नहीं हो पाएगी सेम इसी तरीके से इसे सौ शेयरों के ऊपर आठ बीस रुपये के हिसाब से अगर मंगवाएं तो दो हज़ार रुपये मंगवा सकते हैं कितने रुपये मंगवा सकते हैं सौ शेयरों के ऊपर बीस रुपये के हिसाब से दो हज़ार रुपये मंगवा सकते हैं लेकिन यहाँ इसके हिस्से में अमाउंट कितनी आती है 800 प्लस हज़ार प्लस 1200 और प्लस 500 तीन हज़ार पाँच सौ रुपये बनते हैं तीन हज़ार पाँच सौ रुपये बनते हैं तो उस कंडीशन में अमाउंट ड्यू कितनी रहेगी पंद्रह सौ रुपये की ड्यू रहेगी अमाउंट कितनी ड्यू रहेगी पंद्रह सौ रुपये की ड्यू रहेगी पंद्रह सौ रुपये की ड्यू रहेगी तो इसमें से पाँच सौ रुपये तो ये ड्यू रह गई और हज़ार रुपये हमारे यहाँ से ड्यू रह जाएंगे पाँच सौ रुपये तो लास्ट वाले ड्यू रहेंगे हज़ार रुपये यहाँ से ड्यू रह जाएंगे अब टोटल अमाउंट जो पे हो पाएगी वो कितनी हो पाएगी अगर पेमेंट देखें तो टोटल अमाउंट कितनी हो पाएगी हज़ार रुपये यहाँ ड्यू रह गए चार हज़ार रुपये यहाँ ड्यू रह गए थे टोटल अमाउंट यहाँ पे पेमेंट कितनी हुई आठ सौ और दो सौ हज़ार की पेमेंट हुई तो हज़ार की पेमेंट जो वो यहाँ पे इसलिए दिखाई गई है आपको ये माइंड में क्लियर करने करके चलना है कि यहाँ पे बारह हज़ार रुपये की पेमेंट करनी थी लेकिन हम मैक्सिमम कितने मंगवा सकते हैं आठ हज़ार रुपये मंगवा सकते हैं तो चार हज़ार रुपये हमारे ऐसे रह जाते हैं जो अनपेड हैं तो चार हज़ार रुपये तो यहाँ अनपेड रहेंगे और हज़ार शेयर में इसी तरीके से यहाँ पे अनपेड रहेंगे टोटल पाँच हज़ार रुपये रहेंगे अनपेड अनपेड की अमाउंट यहाँ पे पाँच हज़ार रुपये की दिखाई गई है और पेमेंट जो होगी वो आठ सौ और दो सौ हज़ार रुपये की पेमेंट यहाँ पे हो गई वो यहाँ दिखाई जाएगी पाँच सौ रुपये ये भी हमारे अनपेड रहेंगे ये हमारे यहाँ पे दिखाए जाएंगे अब बारी आती है कि नोट्स के रूप में इस चीज़ को कैसे दिखाएं अब ये कहता है कि आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स हमारे पास पाँच हज़ार पाँच सौ के क्रेडिटर ऐसे रहेंगे जिनको हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे पाँच हज़ार पाँच सौ के क्रेडिटर ऐसे रहेंगे जिनको हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे ये कहता है out of the total creditors of rate thirty two thousand five hundred only twenty seven thousand will be paid to the creditors and a loss of rate five thousand five hundred that is 32500 minus 23000 will be suffered by them creditor के द्वारा 5500 रुपए का जो लॉस होगा वो सफर किया जाएगा वहन किया जाएगा अब इस जो ये नोट्स बना रखे थे एक दो और तीन इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि नोट वन में D has paid only eight thousand in all and out of which he has already paid rate बहत्तर सौ बहत्तर सौ रुपये कौन से पे कर चुका है बत्तीस सौ एक और चार हजार रुपये एक दो अमाउंट ये पहले पे कर चुका है अब बचे कितने केवल और केवल आठ सौ रुपये बचते हैं तो बारह अड़तालीस सौ में से कितने पे करेगा आठ सौ पे करेगा जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था अड़तालीस सौ में से आठ सौ पे करेगा चार हज़ार रुपये की अमाउंट जो होगी वो अनपेड रह जाएगी और चार हज़ार रुपये की अनपेड अमाउंट कहाँ दिखाई जाएगी यहाँ पाँच हज़ार में टोटल करके दिखाई जाएगी चार हज़ार ये और हज़ार रुपये ई e के जो अनपेड अमाउंट के हैं वो उसके बाद कहता है as as out of This amount of rate 3800 has been paid only rate sorry eight hundred and the balance of rate four thousand will be loss suffered by creditors चार हजार रुपये का लॉस क्रेडिटर के द्वारा वैन किया जाएगा सेम इसी तरीके से ई e की अमाउंट का दिखा रखा है दो हजार रुपये वो ओवरऑल पे करेगा उससे अमाउंट हमें कितनी मंगवानी है पैंतीस सौ रुपये उसके हिस्से में आते हैं उसके हिस्से में पैंतीस सौ रुपये आते हैं पैंतीस सौ रुपये उसको पे करने चाहिए था या आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिटर हैं वो हमारे पैंतीस सौ रुपये के बनते हैं और दो हज़ार रुपये उससे मंगवा मंगवा सकते हैं हम इसे e तो उस कंडीशन में वो कितने ही पेमेंट पहले कर चुका है हज़ार और आठ सौ अठारह सौ रुपये की पेमेंट पहले कर चुका है इसमें से दो सौ रुपये की पेमेंट करेगा बची हुई जो हज़ार रुपये की अमाउंट है वो अनपेड रहेगी क्रेडिटर जो होंगे वो अनपेड रहेंगे उसके बाद ये कहता है out of the amount eight hundred and has been received from D and two hundred from E ये दो और तीन का जो वो दे रखा है ये रिसीव अमाउंट का नंबर तीन जो स्टेटमेंट है हज़ार रुपये की आठ सौ रुपये यहाँ से डी के खाते से और दो सौ रुपये जो वो ई e के खाते से जो हमें रिसीव होंगे उनका टोटल है आठ सौ प्लस दो सौ हज़ार रुपये और ये पाँच हज़ार रुपये जो हैं वो अनपेड अमाउंट का टोटल है चार हज़ार रुपये यहाँ से डी के खाते से और हज़ार रुपये ई e के स्थिति में चारों एक पाँच हज़ार रुपये की अनपेड अमाउंट है ये तो ये रहेगा आपका एक तरीके से कंट्रीब्यूटर की लिस्ट कि कौन व्यक्ति कितनी कंट्रीब्यूशन करेगा इसमें अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो आज के लिए सिर्फ यही करवाऊँगा इसमें और आगे मैं नहीं करवाऊंगा दैट्स ऑल किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो इसमें सर